Let me see you in your facial extension Best you, I love you, danger man Toi que j'aimais, de moi te messieurs Toi que j'aimais au premier regard sans les glands Avec tous mes remerciements, je t'aimais Je te mettrai dans mon cœur et dans tous les jours Je vois toi dans mon nez Dans tous les temps je vois toi dans mon œil. Donne-moi ta main baby ganda gukunda Wisha fura shenje na kure bimira rinje Njibere yawe chanka wowe mwari Nyemerera kandi unkure mu kimwaro Kuko ndagukunda birengeje urugero Nkikubona ubwa mbere nahise nkuyoka ushyira mu mutima mwiza urimo imitako mbibwiye ababyeyi baragutaka abakubona bose bagataraka baza akajyo barakumva bakaguruka abarwayi bari mu bitaro bagataka bashaka kubyuka ngo bakurebe some gun.